Mwanasheria kutokea nchini Saudi Arabia Nuf bin Ahmed ametoa wito wa kufukuzwa kwa mchezaji wa Al Nassr Cristiano Ronaldo kufuatia kitendo kinachodaiwa kuwa si cha kimaadili katika nchi hiyo ya Kiislamu. Nyota huyo zamani wa klabu ya Manchester United na klabu ya Real Madrid, Cristiano Ronaldo alikuwa akiichezea klabu yake Al Nassr dhidi ya klabu ya Al Hilal siku ya Jumanne wakati tukio hilo linadaiwa kutokea. Cristiano Ronaldo alicheza dakika zote tisini katika mchezo huo huku klabu yake ya Al Nassr ikikubali kichapo cha mabao mawili kwa sifuri kutoka kwa klabu ya Al Hilal. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 alionekana kushika sehemu zake za siri wakati alipokuwa akitoka nje ya uwanja huo huku wafuasi wakiimba jina la Lionel Messi ndani ya uwanja wa kimataifa wa King Fahd mjini Riyadh. Baada ya video hiyo kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, wakili Nuf bin Ahmed amesema kuwa aliwasilisha malalamiko katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa Saudi Arabia na kuongezea kuwa Cristiano Ronaldo anatuhumiwa kufanya kosa la kimaadili. Katika mazungumzo yake, Nuf bin Ahmed alinukuliwa akisema kuwa inachukuliwa kuwa ni uhalifu wa kuvunjia heshima umma na ni moja ya uhalifu unaohusisha kukamatwa na kufukuzwa nchini ikiwa itafanywa na mgeni. Maneno hayo alisema wakili Nuf bin Ahmed aliyebobea katika sheria za kimataifa. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini na niliyokusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.